Сейчас вашему вниманию гимн Республики Южная Осетия в исполнении звезд мировой оперы. Бурам, бурам, обошли. Вадим Чердиев, Агунда Клаева, Амада Готти, Вероника Диоева, Вано Бекоев, Ирина Гагике, дирижер Дана Мураева. И Сергей Политика, хор Государственной филармонии Республики Северная Осетия Алания, Московский симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова. С праздником! С пятилетия признания Республики Южная Осетия Российской Федерации!